Jadi nak raya ego kepada adik-adik kakak kangoh mongoh tu hok mano sokong minat popi animasi juga. Jadi popi agak wak minat sport kalo lah, wak minat sport kalo lah, wak minat sport kalo lah. Pasal monggo animasi ni jari-jari buat. Pokoknya sok modok sama pula dia ni ke bayar payuh ke ambil masa tu jadi muju uh, Roy ini nak popo pergi lah dia ejah juga jadi buat animasi kartu masalah ke apa masalah abang mak Abang Mak ni kena telefon dia. Video mari tunggu patah PCB juga. Sebab kita tiga orang ni tak pecah nak ya weh. Tak apa aku telefon sama. Mari kita bersatu. Beri semangat ni kira. Ya. Batok gedo tipu. Batok itu keli papa kena matang lah Dunia kita sekaya Sudah menjadi debu Umat kita iselek Setelah banyak ditipu Banyak sudah jadi But